Salut Jérôme. <laughs> Jérôme, euh, bonjour. Uh, I'm phoning lundi, 12.30, to tell you we've seen your tape and Brian and I both think you're a complete genius. Um, it's really good. What you said is absolutely fantastic. And we agree that the little 3D object is not right. Um, but so we wait to see what your alternative ideas are. And just to say, the tracks that Brian liked best was the last one, I think that was track five, and the second to last, so track three and five. Um, tracks three and tracks five on your tape were the ones that Brian thought were really out of this world. So um, look forward to, to the rest of it. Many thanks. Bye-bye. Allô, c'est moi. Ah, euh. Et c'était pour te dire que je pense que tu avais raison, que n'aurais pas temps d'écrire comme ça. Et que. Et c'est pour ça. Et. J'aurais essayé d'appeler en même temps d'expliquer pourquoi je l'ai fait comme ça. Et après, notre conversation, j'ai compté à ça et puis j'ai envie de te dire, je te demandé pardon. Alors c'était juste pour ça. Et puis je t'embrasse. Euh, Jérôme, c'est moi. T'aurais pu avoir la politesse de m'appeler. Pendant tout le mois d'août. Espèce de connard. Enculé. T'es bien le fils de ta mère. Bordel de merde. De nom de Dieu, de putain. Ça va par la politesse de m'inviter, espèce donc une chape, un trou de dieu, un pauvre con. T'aurais pu avoir la politesse d'appeler ton père. Je t'ai élevé, bordel de merde, nom de Dieu, de merde Bordel de merde, nom de Dieu paix de vieux dégueulasse, tu peux aller crever dans ta merde comme ta mère. C'est tout ce que tu es digne. Ils attendent toujours mes remerciements pour l'argent que je t'ai filé pour, ton appartement. Vieux con. Connard de merde. Pauvre mec. Trop de tu enculé. Comme t'es, il sera toujours une putain comme ta vieille mère, espèce de salaud